obrigado por acompanhar-nos e por ter-se inscrito à abertura da Escola de Governo do Instituto Social do Mercosul. Gostaria de expressar nossa solidariedade e reconhecimento às autoridades, pessoal da saúde, forças armadas e de segurança, bombeiros e trabalhadores civis, assim como nossos de los países do Mercosur, pelo esfuerzo y compromiso en enfrentar la pandemia de Covid-19. Reforzamos la importancia del pedido de que todos deben permanecer en sus casas para evitar o En Nessas circunstancias, hace mucho necesario, de acuerdo pensamos colocar o processo de integração do Mercosul, que completa três décadas no próximo ano, em perspectiva. Agora que enfrentamos um inimigo comum, inesperado, invisível e com uma virulência que nos surpreende, percebemos que a capacidade de resposta e organización entre los países es indispensable. Até un momento, nuestras preocupaciones estaban concentradas los efectos económicos, ah, financieros y comerciales, principalmente en la integración regional y la globalización. Hoy no hay duda de que isto precisa ser revisto, que devemos reconocer que sozinhos não podemos e que devemos valorizar o que significa a integração dos países e a cooperação internacional para o futuro das nossas comunidades ou o bem-estar das pessoas. O ISM iniciou suas atividades neste ano sob um novo lema, que foi escolhido antes da emergência da pandemia, mas me parece uh, eh, muito adequado ao momento atual. Países mais integrados, pessoas mais protegidas. Pensamos e temos a convicção de que devemos trabalhar nesse sentido. Somos una instancia de pesquisa y asesoramiento de políticas sociales públicas para los gobiernos e instituciones de los países miembros del MERCOSUR. O ISM e existe a 10 años y con base en la experiencia y capacidad acumuladas de nuestros especialistas, foi planejada a abertura da Escola de Governo como um espaço de atualização e aperfeiçoamento para pessoas que têm a responsabilidade de gerir a política pública social na região e aqueles que tomam decisões no setor governamental, privado e não governamental. Na Escola de governo serán ofrecidos cursos y minicursos sobre temas como Agenda Social Regional e Agenda 2030. Nos últimos anos, o nosso foco de atenção esteve ligado a temas como proteção social, integração cidadã, fronteiras, territorialidade e mobilidade humana assim também como relacionadas ao futuro do trabalho, aspectos relacionados a novas gerações, além de inovação e tecnologia social. O programa acadêmico de 2020 inclui o primeiro curso iniciado neste primeiro semestre que poderá receber inscrições em breve, chamado Integração Cidadã Fronteiras em Mercosul. Você pode encontrar todas as informações no nosso site e receber informações através do e-mail. Este curso foi concebido e será ministrado por professores especialistas de três instituições regionais e ISM são elas: Instituto Missioneiro de Estudos Superiores de Argentina, a Universidade Nacional de Itapua, do Paraguai, e a Universidade Regional do Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul do Brasil. Os alunos receberão um certificado regional emitido pelas instituições. O curso é gratuito e serão 25 vagas é dirigido para pessoas que trabalham nas áreas de projeto, implementação e avaliação de políticas públicas, altos funcionários, diretores de organizações não governamentais e executivos do setor privado. Também temos dois minicursos de avaliação de políticas públicas e planeamento da Agenda 2030 com o Sistema Econômico Latino-Americano do Caribe, o CELA, o Instituto de Planeamento Econômico e Social ILPES da CEPAL. Não quero deixar de mencionar que, em resposta à necessidade que terão nossas comunidades de reconstrução depois desse período de pandemia, estamos projetando um curso de curta duração aberto e gratuito de liderança comunitária e responsabilidade social para apoiar aqueles que desenvolvem ações públicas em suas comunidades, para que possam aperfeiçoar suas ferramentas e habilidades e melhorar sua gestão, contribuindo à formação de uma rede de líderes comunitários da região para a troca de experiências. Convido que visiten a nuestra página en la web, que se registren en nuestras actividades y nos indiquen sus necesidades y observaciones en cuestiones relacionadas con la agenda social pública regional. Hoy, más que nunca, estamos seguros que las capacidades que construimos en el proceso regional de integración nos servirá a enfrentar los desafíos del momento. Nuevamente, muy obrigado por nos en esta abertura de hasta muy breve.